Då tar jag också och siktar här. Siktar in på mitt. Det här blir bra. Så innan jag börjar borra så tar jag och kontrollerar att jag är helt beredd för borrning. Jag sätter upp håret i tofs och kollar armband och allt sånt där. Och sätter på mig glasögon, stänger skydd, skyddet här. Då är jag beredd att borra.